今年的歌手依旧如期举办了，遇到了疫情，不能让所有的歌手聚集在一起，少了一些热闹的气氛，让观众对节目的期待值是降至冰点。可能什么事情都有例外，越是不被看好的事情，反而会给大众带来惊喜。在今年的节目中，给观众带来惊喜的就是周深，一个被观众称为是宝藏男孩的歌手。 周深在节目中演唱的歌曲，都获得了比较好的名次。其中有几期，周深一个人在家里现唱，一个人既是灯光师，又是摄影师，还是歌手，身兼数职。可是那种现唱的环境，让观众感觉很寒酸。尽管在这样一个寒酸狭小的空间现唱，周深动听的歌手让观众感觉到什么是音乐的魅力。 什么是一个高级的歌者？他的献唱让人忘记了他所在的环境，他唱出的歌声一点也不逊色于歌唱家在音乐大厅唱出的歌声。在二零一四年，周深参加了第三季的《中国好声音》，在盲选阶段他演唱的《欢颜》，可谓是惊为天人，观众都被他男生女生的独特魅力给吸引了。 谁也想不到，一个男儿身竟然能发出这样动听、优雅的女声腔调。从那以后，周深被媒体赋予了“小李玉刚”的雅号。紧接着，周深又在节目中演唱了《贝加尔湖畔》《偶然》《Let It Go》《化身孤岛的鲸》《漂洋过海来看你》《往事只能回味》等很经典的歌曲，还凭借《贝加尔湖畔》获得《中国好声音》年度金曲。当时，周深被观众寄予厚望。 期待他能在年度比赛的节目中拔得头筹，甚至有歌迷认为年度冠军的头衔非他莫属。然而在小组比赛中，他过早淘汰，成为歌迷当年心目中的最大遗憾。他也成为当年最大的一株选手。周深在比赛中备受看好，人气一直居高不下，但是却被那英淘汰，无缘四强。 当时那英也因为这个事件被质疑、被吐槽，许多观众都认为一个好的人才就这样被那英埋没了。不知道那英是看到了歌迷的心声，还是自己内心发现错过了周深这个瑰宝。在节目之后，那英的姐姐那馨签约了周深。看得出来，周深能被那馨签约，肯定是那英在中间牵线搭桥。当时周深的前途也是备受看好。 毕竟能被身为华语歌坛天后级的人物那英赏识签约，自然会前途无量。张伟是第一季《中国好声音》的选手，虽然在最终的比赛中没用进入前三甲的位置，但是他却是当年人气很高的一位选手。张伟之所以人气很高，那是因为他极具个人风格，野性摇滚、性感狂野，各种音乐人的魅力。 都让张伟展现得淋漓尽致，比如在《好声音》的舞台上，张伟演唱过《嗨歌》、三天三夜、Black or White、忐忑、A Change Is Gonna Come 等各种高难度的歌曲。尤其是在《好声音》巅峰之夜与亚当·兰伯特一起献唱，成为整季节目中的一个亮点。可能许多人不明白，张伟怎么能算得上是周深的一个关键词呢？ 如果非要在二人之间找个关系网，那张伟可以算是周深在《好声音》舞台上的师哥了。其实，二人的关系并不单单如此，因为张伟也被那英、那星签约了。可以说，不论是在《好声音》的舞台，还是在唱片公司，张伟对于周深来说都是不折不扣的师哥。两个人在《好声音》的舞台上都是极具个人魅力的歌手，又签约在同一个公司。 自然会有歌迷将二人进行比较。如今六七年过去了，二人的事业是一个什么状态呢？想必熟悉这两位歌手的观众，都会为他们打抱不平，甚至有媒体认为他们二人是被那英耽误埋没的歌坛人才。先来说说他们二人签约的经纪公司梦想强音，这个公司曾经被号称是宇宙第一营销公司，不论是张伟还是周深。 作为歌坛新人的他们，能签约在这样的公司，许多人恐怕是只有羡慕的份。然而，事实真相是，这家家公司并没有外界想象的那样美好。张伟作为第一季的人气选手，本以为有一个很耀眼的未来，然而他签约梦想强音后，并没有获得好的资源。签约的这些年，公司对张伟培养重点，不是放在音乐的潜心研究上。 而是把他变成了一个走穴的歌手，经常参加商演，也许是赚了个盆满钵满，但是他当初带给观众的震撼也逐步消失的无影无踪了。如今的张伟人气已经跌至谷底，毕竟歌坛每年都有新生代歌手出道，如果没有好的作品，想在这歌坛立足，谈何容易？可能张伟也意识到自己在事业上的危机，于是他又做了一个决定。 真心不明白这个决定是他个人的想法，还是公司为他量身打造的。这个重大的决定就是跨界做演员。在三月初热播的电视剧《完美关系》中，张伟就出演了一个重要的角色——富二代董小鹏。在剧中，如果不看演员表，许多观众都看不出来这个角色是由张伟饰演的，因为他的形象已经不是观众印象中张伟的形象了。 尽管《完美关系》热播，剧中许多演员的表演也是给观众留下很深的印象，但是跨界做演员的张伟则给被观众评价最多的字眼就是尴尬。其实观众的评价确实是恰如其分。非表演科班出身的张伟，也没有演戏的天赋，远不如他在唱歌舞台的潇洒自如。说完诗歌，张伟这几年的境遇。 我们再来说说他同门师弟周深的这几年的经历。不知不觉，周深签约梦想强音已经有六年了。对于一个刚出道的歌手，六年是人生最黄金的时段。在这六年期间，公司对周深进行了什么样用心打造，是歌迷最为关心的。签约公司后，周深仅仅发行过一张专辑，这个数量实在是少得可怜。 重点是这张专辑还是高晓松自掏腰包给他做的？据媒体爆料，周深开的演唱会也是圈内的大佬为他筹办的，与经纪公司没有任何的关系。周深在公司的作用和张伟很相似，那就是经常参加巡演，成了公司的摇钱树、赚钱机器。尽管张伟、周深从好声音的舞台开始，他们有着太多相似的人生轨迹，然而几年过去了。 他们如今在歌坛的成绩却不能相提并论，张伟到了查无此人的地步，而周深的人气越来越旺。他们二人的现状，验证了一句俗话：命运掌握在自己的手里。同样面对公司的安排，作为新人的他们只能接受。但是周深在接受的同时，没有放弃对音乐的新追求。他利用一切可以学习的机会，去学习新的音乐。 比如在刚参加完《好声音》之后，周深就去了各地学习音乐，学习各种风格的音乐，善于将不同的音乐风格完美地糅合在一起。比如电影《大鱼海棠》中的主题曲《大鱼》，一经推出，独特的中国风风格让歌迷很喜欢，成为了2016年的年度十大金曲。这些年，周深成为了影视剧及各种舞台剧的主题曲的热门人选。 比如为《剑网三》《驱云传》舞台剧演唱宣传曲《念》，这首歌听起来就是天籁，表现出来的空灵唯美可以与天后王菲相媲美。《斗破苍穹》特别篇二的主题曲《退》，让歌迷听着很有触动，听着歌曲脑海里想象着各种画面，有种深深的触动感。这些年，周深也参加过许多热门的音乐类的综艺节目，在每档节目中。 周深都能给观众留下深刻的印象，尽管当年他在比赛中没有取得好的成绩，但是他如今的成绩又将多少个第一名远远抛在身后。周深的声音让人着迷，这是他的天赋，但是歌坛有天赋的人比比皆是，但是周深并没有因自己有天赋而停止学习，他一直钻研求学，让他对音乐的领悟力越来越强。 因好声音成名，但是成名后的周深，也遭遇了不少的质疑和吐槽，这可能就是人红是非多吧。人妖、变态、不男不女等各种不雅的字眼都扑面而来，许多喜欢周深的歌迷，都担心他被外界的各种非议打倒。毕竟人言可畏，但是周深用行动证明了自己，他对音乐的态度一直很坚持，根本不会因为外界的质疑。 就改变了自己的初衷。周深的内心强大，与他从小成长的经历有很大的关系。能吃苦，肯吃苦，成长的经历就是他宝贵的财富。即使现在周深的名气越来越大，但是他依旧不骄不躁。他是走好每一步。《童音好声音》成名，张伟、周深都被那英签约，周深越来越火，走了一条逆袭之路。而张伟有点可惜了。 每个人的成功不是莫名其妙，与自己的经营理念有着很大的关系。不过张伟值得一提的就是职场失意，情场得意。张伟在二零一七年与爱朵女孩的成员之一杨烨步入了婚姻的殿堂，很快杨烨为张伟生下了一个可爱的女儿，这也算是给事业遭遇重创的张伟有一丝的安慰吧。对于这两位歌手，你更喜欢哪一个呢？ 对了，也别忘了订阅我的频道哦，我们下期见。